бірден үнтаспасын қосып бөлмесінде секіріп билей жөнелген қыздарына қарап екеуі мәзмирам. мейрам аңсаған бұрын білмепті өзіне би билеген ерекше ұнайды екен денесіне қарамай әдемі әуенмен билеген кезде өзін өте жеңіл сезініп қимылдары сондай жарасымды шығып жатыр әке-шешесін құшақтап риза болып жүзі шаттанып кетті содан бастап күніне екі мезгіл содан бастап күніне екі мезгіл бөлмесінде бір сағаттан билеуді әдетке айналдырып алған оның дене мүсіні де сәл жинақталып қалды біраз салмағы түскен соң жүріс тұрысы да ширақталып көңіл күйі де жақсарып қалған солай екі-үш айда зыр ете түсті көктемнің алғашқы мерекесіне мектепте қызу дайындық басталып кеткен сол күні мектепке барынша сәнденіп келген аңсағанға сыныптас қыздары да таңырқап мүсініне жарасып тұрған көйлегін мақтап бірінші рет бұны мұқатып кекетпей қарап қалған үзіліс кезінде жайлап келе жатқан бұған қарсы күлімдеп күлімдеген қайрат жолға кетті ой мен сені іздеп шыққан едім сенің атың аңсаған емес пе деген жігітке қарап тілін жұтып қойғандай тек басын изей берді жүрегі аттай тулап ала жөнелген оның беті піскен алмадай қып-қызыл болып кетті менің атым қайрат осы мектепке ауысып келгеніме көп болмады әлі көбі танымайды менің саған бір өтінішім бар бүгін сені арнайы іздеп шығып едім дегенде жүрегі алқымына тығылған аңсаған әрине айтыңыз деп сызыла қалды біз сыныптағы қыздарды құттықтап кішігірім концерт қояйық деп едік менің қолымнан тек билеу келеді соған бүкіл ауылда сенде ғана таспа бар деп естідім мүмкін маған бере тұрасың ба әйтпесе өзің ала келіп бірге болсаң болады біздің концертімізді тамашалауға қалай қарайсың үйіне қайратпен бірге барып үнтаспаны алып келгенше аңсаған жер бетінде емес аспанда мамық бұлттар арасында қалқып жүргенде хал кешті қайраттың айтқан әңгімелерін бірін ұқса бірін ұқпай дегбірі кетіп қалды құр басын изеп ыржиып күле береді қанша рет қиялында армандаған сәті осылай аяқ астынан орындала қалғанына әлі сенер емес ешқашан маған көңіл аудармас деп ойынан қанша қуса да есінен кетпей миын жаулап алған қайраты өзі келіп танысып міне қасында келе жатыр бұдан асқан бақыт бола ма бүкіл дүние айналасы ерекше түске енгендей кенеттен басталған жаңбырдың өзі бұған көмектесіп тұрғандай қайраттың қолшатырының астына тығылған бұл жігітті қолтықтап барынша оған жақындауға тырысып келеді екеуі мектепке келген соң қайрат бос бөлменің кілтін сұрап алып үнтаспаны қосты өзі ән ырғағымен әртүрлі қимылдар жасап билеуге кірісті аңсаған бұрын ұл баланың билегенін тек теледидардан ғана көрген аузын ашып аңқиды да қалды қайраттың қимылдары өзіне керемет үйлесіп денесінің бұлшық еттері әрқайсысы өздері жеке билеп жатқандай бұлтың-бұлтың етеді көзін алмай тұрған бұған көзін қысып аңсаған саған не болды ұнамай жатыр ма неге сонша аңқиып қалдың келсеңші бірге билесеңші не деген керемет әуен деді бұған қолын созып жігіттің қолын қалай бос салғанын өзі де білмей қалған аңсаған да ән ырғағымен біресе баяу тербеліп біресе шыр айналып секіріп те қояды бұның қимылдарына риза болған қайрат та күлімдеп қайрат та күлімдеп о сен керемет билейді екенсің нағыз талант бойыңда жасырынып жатыр екен ғой деп тамсанып таңданғанын жасыра алмай тұр бұрын тек әке шешесі ғана көрген қыздың биін мақтаған басқа емес өз ғашығы қайрат екеніне сенер емес бар өнерін салып әуен ырғағымен мың бұралып билеуге тырысып қолынан ұстап билеп жүрген жігітке қарап қуанышын жасыра алмай бақыттан жүзі бал-бұл жанады шынымен-ақ осының бәрі өз басынан өтіп жатыр ма түс емес пе біраздан соң сабағына асығып үнтаспасын қайратқа қалдырып сыныбына келген бет еді мұның алаулаған бақыттан жайнап тұрған түріне қарап қасына келген жанерке мысқылдай біздің қара бөшкеміз кішкене арықтадым деп танауын шүйіріп қалыпты ғой аспаннан түс саған әлі адам қалпына келу үшін ого го жыл керек неменеге мәз болып тұрсың жаңағы қасыңдағы қайрат па ой сен бейшара оның жанында жүргеннен ақ бақыттан басың айналып кеткен сияқты ғой ха ха ха құдай-ау түр қарашы сен кім қайрат кім деді айғайлап сыныптағылардың назары түгелдей осыларға ауды жанерке осы сенің менде нең бар мен саған бірдеңе дедім бе кім мен қашан жүрем оны өзім білем өшірші үніңді деді аңсаған тістеніп ойбай-ау мына бөшкеге тіл бітіпті ғой деп даусын созып кербезденіп келе жатқан қыздың алқымынан құса ұстап өзін итеріп қалды мұндайды күтпеген жанерке жерге жалп ете түсті құлап жатқан қызды тұрғызбай үстіне қона кеткен аңсаған мен бөшке емеспін менің атым аңсаған ұқтың ба сен осыған дейін үн-түнсіз бұйығып мазақтағандарыңа көніп жұп-жуас болып жүрген қыздың бойына қандай күш кіргеніне таң қалған сыныптастары шуылдап ұлдар ысқырып сыныпты бастарына көтерді мұнда не болып жатыр деп қабағын түйіп келген мұғалімнің көзіне түскілері келмей екі қыз да орындарынан атып тұрып орындарына отыруға асықты міне осыдан кейін мектепте аңсағанды мазақтайтындар саны азайып жанерке алыстан жек көрген көзбен қарағаны болмаса қасына жоламайтын болған бірақ қайратты үнтаспасын әкеліп берген соң қайтып көрмеді одан бері де бір апта өтіп кетіпті алаңдап көңілі елегізіп іздеп қояды көзін жұмса болды бұған қолын ұсынып тұрған қайрат келеді мүмкін ол бұнымен тек үнтаспасын сұрап алу үшін танысқан шығар ал бұл болса арманға беріліп өзін қайраттың сүйіктісіндей сезініп босқа малданып жүрген шығар деген ой келсе ақ көңілі түсіп жаны шырқырап кетеді бүгін қалай болса да қайратты тауып алмақшы болып олардың сыныбына барды есіктен кіре бере бір топ қыздардың ортасында отырған қайратты көріп тоқтай қалды бір қыз тіпті мойнына асылып алыпты ал өзі болса бір қыздың қолынан құса ұстап күлімсіреп отыр бұрылып шығып кеткен аңсаған көзінен аққан жасын тоқтата алар емес сонда да өзі ұнатып сыртынан меншіктеніп жүрген қайраты оны тіптен де іздеп өзі сияқты сағынып жүрген жоқ екен ғой әрине бұл сүюге лайықты емес қой жанерке айтса айтқандай манағы қасында үймелеген әдемі қыздардың қасында бұл кім кішкене мүсіні жинақталып қалғанына өзін керемет жетістікке жеттім енді өмірім өзгереді маған да қызығып қарайтын қолымнан ұстап алдағы өмірде қасымнан табылғысы келетін жанды кезіктірдім деген ойының быт-шыты шықты қайраттың қасындағы қыздың қолынан ұстап жайбарақат отырған түрін елестетіп ашудан зығырданы қайнап соңғы сабаққа да қарамай үйіне қайтып кетті неше күн күндей жарқырап жүрген қызының бүгінгі кейпіне қарап алаңдаған анасы бәйек болып ас үстіне түсіп себебін сұрағанымен ештеңе айтпай бөлмесіне кіріп төсегіне құлай кетті күндегі әдетінше билеуге де зауқы болмай ұзақ күнін құр жатумен өткерді анасы келіп басынан сипап құлыным кім ренжітсе де олардың сөзіне мән берме алла қаласа әкең жақында зейнеткерлік демалысқа шығады өзің сегізінші сыныбыны бітірсең қалаға көшеміз бәрі жақсы болады деді анасына өзінің махаббат дертіне шалдыққанын айтуға ұялып ішкі сезімін білдіргісі келмеген аңсаған орнынан тұрып анасына көмектесіп үй жинауға кірісті көңілі бөлініп енді қайта қайрат жайлы ойламауға бел буғанмен бөлмесіне келіп үнтаспаны қосқаны сол еді көз алдына күлімдеп қолын ұсынып тұрған қайрат келе қалды өз-өзіне ашуланып музыканы өшіріп тастағанымен өрікпеген жүрегін баса алмай төсегінде ұзақ жатты ертеңінде сабақтан шығып үйіне қарай беттегені сол еді аңсаған тоқташы деген қайраттың даусын естіп тұра қалған аңсағанның ашу ренішінен ізі де қалмады жүгіре жетіп ентігіп тұрған жігітке күлімсіреп қарап қояды ертең кешке менің үйімде вечер жасағалы жатырмыз соған сені шақырайын деп едім келісесің бе деп тосынан қойып қалған оған не деп жауап қайтарарын білмей тұр бұрын-соңды ешқайда шығып көрмеген бұл қайраттың ұсынысына қуана келісе келгенімен жүрексізденіп те тұр міндетті түрде үнтаспаңды ала кел жарайды ма деген кезде жүрегі қылп ете түсті бәсе тағы да сол үнтаспа үшін ғана шақырып тұр екен ғой деген ой келіп бірден көңілі жабырқап қалды білмеймін әке-шешем жібере қоя ма екен деп күбірдіктей берген қыздың сөзін аяқтағанын тоспай аңсаған сен не кішкентай қызсың ба не бір амалын тапсаңшы дос-құрбымның үйінде боламын дей сал әлде менімен би билегің келмей ме не көзін сығырайтып өзіне керемет жарасатын күлкісімен бұған қутыңдап қарап тұрған жігітпен қайта билеу мүмкіндігін жіберіп алғысы келмейтінін оның қасында болу үшін неге де болса дайын екенін іштей ұққан аңсаған ақырын ғана жарайды бір амалын тауып көрейін деп келіскенін өзі де білмей қалды вот молодец мұнда кездескенше қазір асығып тұрмын әйтпесе үйіңе дейін шығарып салар едім деп асығыс ұзап бара жатқан қайраттың артынан біраз қарап тұрып қалды ал енді не істесе екен ата-анасынан қалай сұранады олар бұның өзінен үлкен балалардың үйіне баратынын білсе жібермесі айдан анық қайрат айтқандай құрбымның үйіне барамын дейтіндей жақын араласатын құрбы қызының жоқ екенін анасы беске біледі тіпті әке шешесі жіберген күннің өзінде танымайтын білмейтін ортаға өзі қалай барады тіпті сыныптастармен бірге ондай отырыстарда болып көрмеген бұл ондай жерге қалай киіну керегін өзін қалай ұстауын тіптен білмейді ғой және де қайрат тек бұның үнтаспасын керек қылып қана шақырып тұрған сияқты әлде соны бере салып үйінде қалса ма екен бірақ мұндай мүмкіндік енді қайтып келмесе ше ұнатқан жігітті тек сыртынан ғана бақылап жүргеннен ештеңе өзгермесі анық өзі әрекет жасамаса ертең бармағын тістеп қалар ма екен түрлі ойлар мазасын алып үйінің есігін ашқаны сол еді анасының зарлана жылап отырған даусын естіп шошып кетті анасының өзінен кейінгі туған сіңлісі аяқ астынан қайтыс болыпты хабарды жаңа алып әкесі жол жүру қамын жасап тосын хабардан қан қысымы көтеріліп кеткен анасының жанында көрші әйелдер бәйек болып үй іші көңіл айтуға келген адамдарға толып абыр-сабыр болып жатыр екен анасын құшақтап біраз отырғысы келген аңсағанды әйелдер анда-мұнда жұмсап отырғызбады әкесі келіп аңсаған біз шұғыл жолға шығуымыз керек кездеспесек жерлеуіне үлгере алмай қаламыз қызым сен де бізбен барасың ба үйде өзің жалғыз қалай қаласың деді сұраулы жүзбен жоқ папа мен үйде қала берейін ертегі сабағы бар оның үстіне ол жақта жататын орын да табылмас маған алаңдамаңыздар кішкентай қыз емеспін ғой деген қызының маңдайынан сүйіп құлыным сол үлкейіп қалған ол да дұрыс шығар мен көршілерге табыстап кетемін түнде қасыңа бір қызын жіберер қонуға біз енді екі күндей болмаймыз жерлеуіне қатысып жеткенімізше сол болар деп аңсағанның дайындаған киім-кешек жол азықтарын көлігіне салып кетуге ыңғайланды ата-анасын жолға шығарып салған соң үйде жалғыз қалған аңсаған көңілі құлазып біраз отырғанымен іштей қуанып та қояды міне әке шешесіне деген ештеңені түсіндірмейтін болды не де болса ертең қайраттың шақырған жеріне баруға бел буып киімдерін шығарып бірінен соң бірін киіп көріп дайындала бастады ол күні түнде көршінің өзінен үш жас кіші қызы келіп қонды қасына бірақ екеуінің әңгімелері жараспай тоң теріс отырды да қойды ертеңді кешті батыра алмай қайта-қайта сағатына қарап асығып үйіне келген аңсаған көрші қызға сен бүгін келмей-ақ қой менің сыныптас қызым келетін болды қонуға деп алдап өзі кешке дайындығын қызу бастап кетті қою қара бұйраланып тұратын шашын жайып әдемілеп тарап үстіне тізесінен жоғары етектері кеңдеу үсті жағы денесімен дене болып тұратын ал қызыл түсті көйлегін аяғына кішкене өкшесі бар қара туфлиін киіп айнаға өзіне сын көзбен қарап біраз тұрды айнадағы бейнесіне көңілі толып шыр айналып та қояды расымен де анасы айтпақшы қара торының әдемісі екен ғой сөйтіп кешкі сегізде келген қайратпен бірге екеуі үнтаспасын құшақтап ауылдың шет жағында тұратын жігіттің үйіне келді бұлар келген кезде қолдарын шапалақтап қуанып қарсы алған бір топ ұл мен қыз үнтаспаны бар даусына қойып билеуге кірісті бір-екі қыз пістеңдеп стол үстіне тағамдарды қойып әркім өзді-өздерімен әуре қыздар жігіттер аңсағанды бәрілерін танитын шығарсыңдар осы кісінің арқасында бүгінгі кеш ерекше болайын деп тұр қане бір баяу әуен қойыңдаршы деп бұны қолынан ұстап ортаға алып шықты жан-жағынан қадалған сансыз өткір көздерден именіп беті қызара бөртіп жігіттің қолынан мықтап ұстап алған аңсаған ерекше масат танып тұр қаншама қыз бұған қызығып қарап өткендегі қайраттың мойнына асылып тұрған қыз тіпті көзімен атып тұрғандай көрінді барлығының ішінен бұны таңдап алғашқы биге шақырғанына риза болған аңсаған қайраттың құшағына еркін кіріп барынша жабыса түскен басын кеудесіне сүйеп ақырын ән ырғағымен теңселіп жүр қайрат құлағына ақырын сыбырлап шашыңның иісі қандай керемет еді жұпар иісін жұта бергім келеді деп тарамыс қолдарымен иығына төгілген шаштарын сипалап қояды жігіттің бір қолы белінен төмен қарай сырғи берген сезген кезде ұяттан беті ду ете қалды сонда да қолын қаққысы келмей ыңғайына көніп ештеңе байқамағандай билей берді өне бойы дірілдеп ыстық құшақта май шамдай еріп барады дем жиілеп жүрегі аттай тулап кеудесінен секіріп шығып кетердей әуен тоқтаған кезде қайрат жаңа өңге ілесіп секіре жөнелді ал бұл болса кішкене есін жиып алмақ болып шетке шығып ортада билеп жүргендерге қарап тұр қайратты қыздар құр қалдырмайды бірінен соң бірі алдында бар өнерлерін салып мың бұралып билеп жүр әдемі келген арық ұзын қыздың қолдарынан ұстап өзіне тартып қалып құшақтап алып ырғалып тұрғанын көрген кезде қатты қызғанып өзін қоярға жер таба алмай кеткен аңсаған келесі бөлмеге шыққан сол еді стол жасап жүрген екі қыздың әңгімесін естіп тұра қалды неғып танымай қалдың сегізінші сыныпта оқиды ғой атын ұмытып қалдым бәрі қара бөшке деуші еді ғой үндемейтін жуас ешкіммен араласпайтын қыз еді көрдің бе жуастан жуан шығады екен қайратқа қарап қылмысқанын қарасаңшы десе екіншісі ой қайрат оны үнтаспас үшін ғана шақырып бірге билеп жүр емес пе ары қарай тіпті жылдамдатып әйтпесе сүйіктісі арайлымын анадай дөңкиген қара қызға айырбастай қоймас ешқашан ол бейшара өз айнаға қарады ма екен мұнда келерде деп сықылықтап күліп ала жөнелді ары қарай бұл жерде қалғысы келмей үйіне қайтуды жөн санап аңсаған бұрылып елеп жатқан қайратты өзіне шақырды қайрат мен қайтамын мұнда енді қалғым келмейді не болып қалды қойсаңшы келгенің жаңа ғана ғой қазір столға отырамыз жүр бір билеп алайық деп да қоймай бұны сүйрелеп ортаға алып шықты қайратпен бірге билеген кезде жігіттің өзіне деген ілтипатын көріп аңсағанның ашуы тарқайын деді Әлде әлдебіреулердің сөзіне сеніп несі бар олар көре алмағандықтан солай айтып жатыр ғой әрине осы жердегі ең әдемі жігіт бұның жанында ұршықша иіріліп жүрсе іштері қайнамағанда не істейді осылай іштей өз-өзін тыныштандырып дастархан басында да өзіне көп көңіл бөліп отырған жігітке қарап риза болып күлімдеп қояды барлығы дастарханға жайғасып болған кезде қайрат орнынан лып етіп тұрып кетіп қыздар жігіттер енді бір-екі айда мектепті бітіріп бәріміз үлкен өмірге аяқ басамыз енді бұрынғыдай кішкентай бала емеспіз мынаның дәмін көрсе қалай болады біздің қаланың вечерлері мұнсыз өтпейтін деп екі-үш бөтелке қызыл шарапты алып келіп столға салдырлатып қоя бастады жігіттер жағы тартынбай қыздар ұрттап-жалап біраздан соң бәрі жарқылдасып көңілденіп кеш қыза түсті аңсаған қанша тартыншақтағанмен қасына келіп жабысып отырған қайрат қояр да қоймай бұған да бір-екі стакан ішкізіп жіберді басында дәмі онша ұнамаса да артынша басқалардан қалыспай басқалардан қалыспай бұл да көтеріп қойып отырды өзін барынша ересек қылып көрсетуге тырысып әуре бойынан шараптың буы тарап беті алабұртып ұялшақтығы басылып бағанағы естіген сөздерін ұмытып көңілі көтеріліп сала берді ары қарай өзін еркін ұстап би де билеп сықылықтап күліп басқа бір әлемге кіргендей әсіресе өзі ұнатып жүрген жігітінің бұны қайта-қайта құшақтап қойғанына масаттанып бүгінгі өзінің осы ортаға келгеніне қуанып отыр бірден есейіп қалғандай бұны ала көзімен атып отырған қыздардың алдында өзін жоғары санап паңданып отырып уақыттың қалай өткенін де байқамай қалды жастар ақырындап тарай бастағанда сағат түнгі бірден асып кеткен бұл да қайтуға жинала бастап еді қайрат сен асықпа өзім үйіңе дейін жеткізіп салам деген соң жайбарақат отыра кетті шынында да ауылдың арғы бетіндегі үйіне жеті қараңғы түнде қалай жетемін деп ойлап дастарханды жинастыра бастады өзін жігіттің алдында барынша ақкөңіл пысық қылып көрсеткісі келіп тырысып жүр қайта-қайта айнаға қарап шашын жөндеп сәнденіп қояды бір-екі жігіт асыра сілтеп жіберіп тәлтіреңдеп масайып та қалған екен оларды зорға шығарып салған қайрат артынан келіп бұны құшақтай алғанда барып байқады үйде екеуінен басқа ешкім қалмапты қайрат мен қайтайын ертең сабақ ата-анам келеді дей бергені сол еді асықпашы бағанадан бері сенімен оңаша қалуды аңсап зорға шыдап отырдым деген жігіт бұның еріне жабыса кетті өмірінде алғаш рет сүйіскен бұның демі бітіп жұмбақ әлемге еніп ойы балқып кетті ештеңені ойлауға мұршасы болмай тек осы сәттің